صباح الخير طبعا اليوم الفيديو شويه مختلف اليوم راح نحاول نسوي تحدي انه نعيش يوم كامل ب 10 دولار فقط خلونا نروح نصرفها بالبدايه ونشوف ايش قد تطلع هاي بعد ما صرفنا ال 10 دولارات سوت 55 ليره تركي طبعا البارحه كانت اكثر بس ما اعرف الظاهر انه اليوم الدولار نازل فعلى موديك احنا راح نزيدها 5 ليرات وراح تصير 60 ليره تركي خلينا نشوف شو راح نقدر نسوي بيها تفضل شكرا طبعا وهسه راح نبلش باول وجبه والوجبه الاولى عباره عن اربع افخاذ وياها تمن وخبز فخلي اجربها هسه واعطيكم رايي والله التمن ممتاز البهار اللي بيه كلش طيب باعوه من شكله من بين طيب وجبة متكاملة عبارة عن أربع أفخاذ وتمن وسلطة وطعمها كلش طيب والله انا هاي بعدني ما مكملها وشو بقى ما اعرف شلون اليوم راح يكون بس عباره عن اكل والله كلش طيبه مو مجامله او شيء هيك تكون خلصت الوجبه الاولى بنجاح يلا على اللي ورا هسه صار وقت الوجبه الثانيه احنا حاليا بمنطقه الامنونو هاي المنطقه هي مقابل السوق المصري طبعا هي عباره عن عبارات وهاي العبارات يصيدون السمك وبنفس الوقت يجي بسرعه فخلنا نذوق هسه نشوفها طيبه ولا طبعا هي تجي مجرد تجي هيك عباره عن ساندويشات وتكون بالداخل خس والسمك فخلنا نذوق والداخل خس وزليش لا والله طيبة طيبة بس أتوقع شوية ناقصة لها يمكن طيب نحطها لها هسه صار تغيير خلينا نطلب الحساب ونشوف واش قد بقى لنا من 60 ليره وهاي الوجبه خلصناها وطلعت ب 12 ليره يعني باقينا من 60 34 ليره طبعا والله مستحيل اعداد الناس اللي هنا تحسهم عبا قاعد يوزعون ببلاش وهسه بعد هاي الوجبه نروح نحلي وهذا محل الحلويات اسمه محل الصفا داخل السوق المصري كلش معروف هاي المنطقه كم هاي يا باشا؟ اثنين طبعا وهذا بالعراق احنا نسميه دارتلي انتم شو تسموه؟ هسه وبعد هذا الاكل كله خلينا نشرب لنا استكان شاي والله صارت الدنيا بارده فرحت لبست طبعا بما انه بعد ما خلص اليوم ولا خلصت فلوسنا فهسه راح اروح اكل لفه شاور وهسه رجعنا ويا لفه الشاورما خلنا ناكل واقول لكم والله بصراحه يمكن عبالكم دا اجامل بس كل الاكل اللي اكلته من الصبح لحد هسه كله طيب بس بالنسبه لي اطيب شيء كانت الفخار وهاي الشاورما يلا بعدين السمك وبما انه بعد باقينا 15 ليره خلينا نروح نشوف ايش نقدر بعد ناكل بيهم الوحده وش قد؟ ليره ليره ليره؟ اوكي يلا بين طبعا هذا محار بس هنا هنا بتركيا شو تسمى؟ بتركيا يسمى ميديا ميديا؟ ميديا بتركيا يسموه ميديا يكون من الداخل محشب تمه حط عليه ليمون ها؟ طيب والله البهار الموجود بتسمن جوا كلش طيب وبما انه كنا 10 محارات ب 10 ليرات بغت لنا بس خمسه فجينا طيب. هسه هنا عشرة عشرة لا انت حكيت لي خمسة آه، خمسة يلا خمسة يلا تمام شنو اشتريدون طيب؟ يعني حتى الرقي يقول لكم طيب ولا يعني هي طعمه طيب شو اقول لكم والله ما هو رقي طيب حلو يخبط وهيك يا اصدقاء قدرنا نعيش يوم كامل ب 60 ليره بس اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ولا تنسون ال like وال share وال subscribe. bye bye.